लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल्स और रिलेशनशिप्स के बारे में सीखेंगे यहाँ हम टेबल में डेटा को शामिल करने के बारे में सीखेंगे रिलेशनशिप्स की वजाहत करेंगे और बनाएंगे गुजश्ता लिब्रे ऑफिस बेस ट्यूटोरियल में हम बेस और बुनियादी डेटाबेस से वाकिफ हुए और सीखा कि डेटाबेस और टेबल कैसे बनाएं ट्यूटोरियल के दौरान हमने मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी नामी डेटाबेस भी बनाया और बुक्स टेबल भी बना दिया इस ट्यूटोरियल में हम लाइब्रेरी के डेटाबेस के साथ फिर से शुरुआत करेंगे और सीखेंगे कि टेबल में डेटा कैसे दाखिल करें इसके लिए लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम शुरू करें इसके लिए हम स्क्रीन के नीचे बाएं तरफ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें फिर लिब्रे ऑफिस सूट पर क्लिक करें और फिर लिब्रे ऑफिस बेस पर क्लिक करें क्योंकि हमने गुजश्ता ट्यूटोरियल में पहले से ही लाइब्रेरी डेटाबेस बनाया हुआ है इस वक्त हमें इसे सिर्फ ओपन करने की जरूरत होगी ये करने के लिए open an existing database file option पर क्लिक करें recently used drop down box में हमारा लाइब्रेरी डेटाबेस वाजह होना चाहिए लिहाजा अब फिनिश के बटन पर क्लिक करें अगर आपने इसे नहीं देखा हम विंडोज डायरेक्टरी को ब्राउज करने के लिए ओपन बटन पर क्लिक कर सकते हैं जहां लाइब्रेरी डेटाबेस सेव है मिल जाने पर फाइल नेम पर क्लिक करें और ओपन बटन पर क्लिक करें अब अगर लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम पहले से ही ओपन है तो हम यहाँ से लाइब्रेरी डेटाबेस ओपन कर सकते हैं सबसे ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ओपन पर क्लिक करें हम विंडोज डायरेक्टरी ब्राउज करेंगे जहां लाइब्रेरी डेटाबेस फाइल सेव है फाइल library.odb पर क्लिक करें और सबसे नीचे ओपन बटन पर क्लिक करें अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं लेफ्ट पैनल पर डेटाबेस लिस्ट में टेबल्स आइकन पर क्लिक करें नोट करें कि राइट पैनल पर टेबल्स लिस्ट में बुक्स टेबल दिखाई देता है अब बुक्स टेबल पर राइट क्लिक करें उन मुख्तलिफ ऑप्शन पर तवज्जा दें जो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं अब इस टेबल में डेटा शामिल करने के लिए ओपन पर क्लिक करें मुतबादिल तौर पर हम इसे ओपन करने के लिए टेबल नेम पर डबल क्लिक कर सकते हैं books library Libre Office Base table data view नामी उन्वान के साथ एक नई विंडो ओपन होती है अब हम बराह रास्त हर सेल में वैल्यूज टाइप करके बुक्स टेबल में डेटा दाखिल करना शुरू कर सकते हैं नोट करें कि बुक आईडी कॉलम में ऑटो फील्ड है यानी बेस हमारे दर्ज किए हुए डेटा की हर रो के लिए असेंडिंग यानी सऊदी नंबर्स खुद ब खुद तफवीज करेगा अब जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है रो बाय रो सेल्स में डेटा दाखिल करें लिहाजा यहाँ हमारे पास हमारे टेबल बुक्स में सैंपल डेटा के पांच रोज हैं सबसे ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करके और फिर क्लोज मुंतखब करके विंडो बंद करें यहाँ आपके लिए एक मश्क है एक मेंबर्स टेबल बनाएं जो हर रुकन के बारे में मालूमात जमा करेगा मसलन रुकन का नाम और फोन नंबर दरजेल तीन फील्ड्स दाखिल करें member ID field type integer के साथ और इसे प्राइमरी की बनाएं नेम फील्ड टाइप टेक्स्ट के साथ फोन फील्ड टाइप टेक्स्ट के साथ तो जब आप कर चुके हों तो मेंबर्स टेबल इस तरह नजर आएगा इस विंडो को बंद करें अब मेंबर्स टेबल में चार सैंपल मेंबर्स को शामिल करें जैसा अभी स्क्रीन पर दिखाया गया है अभी जिस तरह से हमने बुक्स टेबल के लिए किया हो जाने पर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 तो अब हमने books issued table बना लिया है और अब इसमें दर्ज झेल सैंपल डेटा शामिल करें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हालांकि ये अभी मुकम्मल मतलब नहीं देता हम जल्दी ही समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है अब हमारे पास सैंपल डेटा के साथ हमारे लाइब्रेरी डेटाबेस में तीन टेबल्स भी हैं अब डेटाबेस में रिलेशनशिप्स की वजाहत के बारे में सीखते हैं तो हमने तीन मुख्तलिफ मालूम के सेट्स को जमा करने के लिए तीन टेबल्स बनाए हैं बुक्स मेंबर्स और issue of books to members अब हम इन तीन टेबल्स में हर किताब हर मेंबर और हर जारी किताब की मखसूस शिनाख्त के लिए कॉलम्स सेटअप करेंगे वो प्राइमरी कीज हैं प्राइमरी की के मुख्तलिफ फवायद में से एक ये है कि ये टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स कायम करती है लेकिन हमें रिलेशनशिप्स की जरूरत क्यों है बुक्स इश्यूड टेबल पर जाएं, यहाँ हमें बुक आईडी और मेंबर आईडी फील्ड्स नजर आते हैं वो बुक्स इश्यूड टेबल में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं लेकिन इन्हें इसी तरह वैल्यूज के मुताबिक रखने की जरूरत होगी जैसे कि मुतलका बुक्स और मेंबर्स टेबल्स में हैं। लिहाजा अगर बुक्स टेबल में किताब मैकबेथ की बुक आईडी 3 है तो बुक्स इश्यू टेबल की बुक आईडी में 3 का इस्तेमाल करते हुए हम अब भी इसी किताब का हवाला देंगे लिहाजा इन दो टेबल्स को वाजह तौर पर यकजा करने के लिए हमें अभी भी इन्हें किसी तरह से लिंक करने की जरूरत होगी और मसलन आप ये कैसे साबित करेंगे कि मैकबेथ रवि कुमार को 2 जून 2011 को इजरा की गई थी या आप किस तरह इस बात का यकीन करेंगे कि किताब सिर्फ लाइब्रेरी के रुकन को ही जारी की गई है न कि किसी दूसरे को ये सब रिलेशनशिप सेटअप करके किया जा सकता है जो कि डेटा को इंटरलिंक करने में मदद करता है हमें सही फील्ड्स को लिंक करके बुक्स टेबल और मेंबर्स टेबल से वैल्यूज को इस्तेमाल करने के लिए बेस को फोर्स करने की जरूरत होगी देखते हैं कि किस तरह Libre Office Base main window में टूल्स पर क्लिक करें और फिर रिलेशनशिप्स पर क्लिक करें ये छोटा पॉपअप विंडो खोलता है यहां हम सबसे ऊपर के टेबल मुंतखब करेंगे और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे और दीगर दो टेबल्स के लिए भी दोबारा ऐसा ही करेंगे पॉपअप विंडो को बंद करें अब हम लाइन में तीन टेबल्स बुक्स बुक्स इशूड और मेंबर्स देखते हैं क्लिक करके ड्रैग करके और ड्रॉप करके टेबल्स के दरमियान मजीद फासला बनाएं अब बुक्स टेबल में बुक आईडी पर क्लिक करें और इसे बुक्स इश्यू टेबल में बुक आईडी पर ड्रैग और ड्रॉप करें नोट करें कि इन दो फील्ड नेम्स को एक लाइन जोड़ रही है लिहाजा यहां हमने रिलेशन कायम कर दी है मेंबर आईडी के लिए इसे दोबारा करें मेंबर्स टेबल में मेंबर आईडी पर क्लिक करें और बुक्स इश्यू टेबल में इसे ड्रैग और ड्रॉप करें आप देख सकते हैं कि हमने अभी दो रिलेशनशिप्स बनाए हमने देखा कि किस तरह रिलेशनशिप्स कायम कर सकते हैं और इस तरह रिलेशनल डेटाबेस में मुख्तलिफ टेबल्स में जमा डेटा को इंटरलिंक करना अब हम लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल्स और रिलेशनशिप्स पर इस ट्यूटोरियल के अख्ताम पर आ गए हैं मुख्तसर में हमने सीखा कि टेबल में डेटा कैसे दाखिल करें रिलेशनशिप्स की वजाहत करना और बनाना spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के एमएचआरडी वजारत के कौमी खानदगी मिशन ने आईसीटी के जरिए हिमायत की है इस प्रोजेक्ट की मावनत स्पोकन ट्यूटोरियल डॉट ओ ने की है इस पर मजीद मालूम दर्ज झेल लिंक पर दस्तियाब हैं इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया